Musico ciam gravas, por imagi iustan mondon. Saluton, cae felician dimanjon al civi. Fodio eh, mi restas heime, compreneble, cae estas eh, mia tago pri purigado, to mi purico pos la vestaggio in eh, la cui rayon cotopo ca ni volas eh, racconti al vi mi an eh, penson ci matena nome la gravezzo de rutino do chiam ni resta seme la tago i similas cado ni caido la mia almeno la mia sperto esta stra grave est, uh, starigi eh, rutinoin por uh, por uh, el teni la ba en uon fakte char ne nio vere o casas ne ca jo ja tio estas cio mi volas tiri ca i antau ol uh, ol audigi al vi bonan esperantan musicon mi diras al vi duonamasteon al ciui. Cae gis morgau. Rigardas mi sur la peisa